Wie lernst du? Vor allem Zusammenfassungen oder mit Karteikärtchen. In Gruppen lernen. Vor allem Zusammenfassungen schreiben. Zusammenfassungen austauschen mit anderen. Ja, zuerst lesen. Ja, ich habe eigentlich keine richtigen Strategien. Du solltest lernen, kannst dich aber einfach nicht dazu überwinden. Setz einen Timer auf 10 Minuten, tu alle Ablenkungen auf die Seite und dann lerne ganz fokussiert. Nach Ablauf der Zeit machst du eine Pause. Das Beste an dieser Methode, den schwierigsten Teil hast du geschafft, nämlich einfach einmal anzufangen.